Всем привет, с вами я, Адилет, и сегодня будет крутое и полезное для вас видео. Так что, поехали! Арузат ден қысқа жардам болып келді. 5 миллион сом ақша жетпей жатып тұр ана беш миллион сом ақша жетсе бұйырса сто процент айфонға шанс бар екен да сондықтан даярлысыз ба анан бұл ручканың басы жиырма беш сом бирок қайырымдылық үшін жүз сомнан сатып атабыз да бізге бізге эме айтса майдалап келе бересіз мына биринчи ручкабыз сатылды кассир качта кассир кассир акчам жок чоң рахмат да сізге алпыс ше сіз сатып алсаңыз жүз сомға бұл арузапқа қайрым болып қалып кетеді ой уже сразу тұрмай бұл уже сатып алсаңыз арузапқа қайырымдылық қатары кетеді да негізі бұл жиырма жүз сом болып тұр бірақ жүз сомға сатып аласыз да анан түскен ақша қайырымдылық ой рахмат неплохо ты қайырымдылыққа кетеді жиырма бес сом жүз сомда аламыз болса егер де возможность болса алып алла жылдар қайырымдылық сексен сом все болады байке рахмат алла разы болсын если возможность болса бір ручка алып тастасаңыз болады киім алып тастаған ұстар енді айта аламыз сіздерге екі есе қайтартып давай кассир үш жүз сом төрт жүз сом қайтарып бер rahat. рахмат İşte bu uçtan hep tarif yazsanız. Bizden сатып алсаңыз bundan возможно siz 80 болсын olsun жиырма төрт сомға сатып алсаңыздар жардам болып ооба возможность да қинамай жоқ акцияны айтарсыздар так так так мына бияктан акча чыгып атат вон вай молодцы вообще рахмат жүз сомдон жыйырма беш сом Э, это благотворительная ручка, если вы покупаете у нас 100 сом, это будет на Арузату, это помощь ваша, ваша помощь. Спасибо вам. Бог дать вам. Э, Юля куда ты пошла. Юля, тебе дайте деньги. Юля! Юля, тебе! Вы только не снимайте, ну, пожалуйста, да, да, да, не, надо. Снимаем. Не снимают. Да, да, да, да. Не снимаем. Снимай, Юля. Юля! эми бунун баардыгы репетиция болсун эми мунун баардыгы камера болду эми без камера чогултабыз силер азыр гумдун ичине киресиңер биз болсо сумдун ичине киребиз